Besbelli uzun zamandır Aynayı kendine döndürmüyorsun Yitirilenler apaçık ortada Sen hala yüzüme gülümsüyorsun Aşk içinde misafir olmaz Ya yalnız sen ve ben İki gönül arasına üç saklanmaz Ya yalnızlık ve ben Ya o ya ben Ağlaya ağlaya Senden vazgeçiyorum Ya saklandın hep saklandın kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben Yasaklandın hep saklandın Bu kalpten kovuldun Günaydın ben. Besbelli uzun zamandır Aynayı kendine döndürmüyorsun Yitirilenler apaçık ortada Sen hala yüzüme gülümsüyorsun Aşk içinde misafir olmaz Ya yalnız sen ve ben İki gönül arasına üç saklanmaz Ya yalnızlık ve ben Ya o ya ben Ya saklandın, hep saklandın Bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben Ya saklandın, hep saklandın Bu kalpten kovuldun uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da saklandın, hep saklandın Bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut, sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben Yasaklandın, hep saklandın Günaydın